предложений Но есть желание быть знаменитым С народным признанием Может достаточно спеть старательно Ты что-то сделал, а я обязательно Фильмы смотрим, а игры качаются Будильник сработал, но пары гуляются В жизни задачи поставлены правильно так вертится Войны случаются, физики бесятся Космонавты ругаются Ждем перемен, хороших желательно Ты что-то сделал, а я обязательно Мы повара, агрономы, строители Мою трудовую взглянуть не хотите ли? Записей много, смотри внимательно обязательно я, обязательно я, обязательно я, обязательно я, обязательно